बसमीम आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो नुमेरिकल से ही रिलेटेड है नुमेरिकल्स के बारे में ही बात की जाएगी जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली प्रॉमिस किया था कि मैं नुमेरिकल्स के बारे में बात करूँगा वीडस्टोन ब्रिज के बारे में रह गया था थोड़ा सा उसको डिस्कस करना है रजिस्टर्स के बारे में है उसको डिस्कस करना है तो हम अब उसको डिस्कस करने जा रहे हैं पहले मैं वीट स्टोन का ही आपके पास केस बता देता हूँ डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ प्रॉमिस किया था वो केस करते हैं फिर हम रेशो अनइक्वल करके उसका केस देखेंगे फिर हम सर्कल की बात करेंगे तो हम आज इन नोमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं वो देख लें वीट स्टोन ब्रिज है वीट स्टोन ब्रिज की पहले बात करता हूँ यह है जी वीट स्टोन ब्रिज की फिगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ वीट स्टोन ब्रिज और ये आपके पास सारे के सारे मैंने रजिस्टर्स यहाँ पर लगा दिए इसको उसने नाम देना है आर वन का इसको नाम देना है आर टू का इसको देगा आर थ्री का और इसको देगा आर फोर का और ये होगा जी आपके पास आर फाइव अब मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ सकती हैं हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को देख सकते हैं सेम वैल्यूज़ मैंने आपको फाइव फाइव करवा के और टेन टेन करवा के और इसको हंड्रेड रखवा के मैंने आपको सॉल्व करवाया था अब सेकंड स्टेप आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ है different values for example for example मैं इसको ले लेता हूँ जी सिक्स ओम इसको मैं ले लेता हूँ थ्री ओम इसको ले लेता हूँ एट ओम और इसको मैं ले लेता हूँ फोर ओम और इसकी कोई भी वैल्यू रख लो आर फाइव फॉर एग्जाम्पल ये इक्वल है टेन ओम आप मुझे बताएं मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ट्राइंगल बनी हुई है अगर ट्राइंगल की शेप ये है इस केस के अंदर ये जो दो चीज़ें होंगी ये आपस में सीरीज़ में होंगी और ये पैरेलल में आ जाएगा ये सीरीज़ में होगी अगर ट्राइंगल की फिगर थोड़ी सी इस तरह इस टाइप की है यानी ट्राइंगल ये बन गया जी ये ट्राइंगल है आपके पास तो ये जो ऊपर वाले दो हैं अब ये आपके पास क्या बन जाएंगे सीरीज़ के अंदर और ये आपके पास पैरेलल के अंदर आ जाएगा तो ये सीरीज़ कम्बिनेशन है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो दो आपके पास आ रहे हैं तिरछी लाइनें हैं तो ये आपके पास सीरीज़ के अंदर है नीचे से ये आपके पास सीरीज़ के अंदर है ऊपर वाले का इक्विवेलेंट निकालूंगा और नीचे वाले का निकालूंगा तो इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले का निकालें जी आर इक्विवेलेंट तो क्या बनेगा फोर सॉरी सिक्स ये सीरीज़ के अंदर है सिक्स प्लस और सॉरी ये उस तरह निकालना पहले हम इसकी रेशियो देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे रेशो देखनी है पहले कि इधर यहाँ पे आर फाइव यूज़ होगा कि नहीं होगा तो मैं किस तरह करूँगा R one divided by R two is equal to R three divided by R four यानी R three divided by R four दूसरी इक्वेशन भी बताई थी R one divided by R three is equal to R two divided by R four यानी इस आर टू को उठा के मैं उधर ले गया और आरसी को उठा के इधर ले आया ये बात क्लियर हो गई है अब मैंने देखना है कि क्या ये रेशोज़ इक्वल हैं कि नहीं है अगर ये डिफरेंट हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी वो मैं नेक्स्ट में करवाऊंगा अगर ये इक्वल हो गई इसका मतलब है ये हम बीच में इंक्लूड नहीं करवाएंगे आप इसको सॉल्व करें आर वन है सिक्स ओम आर टू है थ्री ओम आर थ्री है एट ओम आर फोर है four ohm three twos R six four twos R eight तो two is equal to two इसका मतलब है आर फाइव इग्नोर करना पड़ेगा इसके देखें कि अगर चेंज करें तो क्या आंसर आता है सिक्स डिवाइड बाई एट ये आर वन सिक्स है आर थ्री एट है आर टू थ्री और आर फोर फोर अब इसमें निकालें टू थ्री ज़ार सिक्स टू फोर ज़ार एट तो three by four is equal to three by four ये इक्वेन यूज़ करें या ये इक्वेन यूज़ करें दोनों के अंदर आपके पास रेशो इक्वल आ रही है इसका मतलब है इसका मतलब ये हुआ वी विल इग्नोर हम क्या करेंगे we will ignore R five हम आर फाइव को इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो आपके पास स्वीट स्टोन ब्रिज के अंदर जो दरमियाना है क्या वो इग्नोर होगा कि नहीं होगा तो अगर आपके पास इग्नोर होता है तो करो अदरवाइज रेशो से निकाल लो कि रेशो अगर इक्वल आ जाती है तो इग्नोर हो जाएगा अगर रेशो इक्वल नहीं आती तो इग्नोर नहीं होगा अब मैं नेक्स्ट इसका डिस्कस करता हूँ क्योंकि आपके पास आर फाइव को हमने इग्नोर कर दिया उसको तो इंक्लूड करवाना ही नहीं है अब नेक्स्ट पोर्शन आपके पास क्या है कि सीरीज़ कम्बिनेशन देखेंगे और पैरल कम्बिनेशन देखेंगे यानी इसको अगर सॉल्व करना है आर इक्वलेंट फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह करोगे अब देखें जी ऊपर वाले दो सीरीज़ के अंदर हैं नीचे वाले दो सीरीज़ के अंदर है तो सॉल्व कर ले ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा R equivalent is equal to six plus three is equal to nine ohm नीचे वाले के लिए R equivalent is equal to eight plus four eight plus four is equal to twelve ohm ये आ गया क्योंकि हमने इग्नोर करना दरमियान वाले को दरमियान वाला समझे है ही नहीं तो अब ये फिगर क्या बन जाएगी फिगर इस तरह बनेगी नाइन ओम ऊपर और ट्वेल्व ओम नीचे दोबारा देख लें पहले हमने R one divided by R two R three divided by R four किया या one divide by R three R two divided by R four किया अगर रेशोज इक्वल आ जाती हैं इसका मतलब ये होता है कि आर फाइव आपने इंक्लूड ही नहीं करवाना अगर रेशो इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब आर फाइव इंक्लूड करवाना है अगर रेशो इक्वल है इस जिस तरह हमने यहाँ पे सॉल्व किया है रेशो इक्वल है इसका मतलब है आर फाइव इंक्लूड ही नहीं करना तो फिगर के अंदर भी नहीं आ रहा अगर होता तो मैं इसको दरमियान में ड्रॉ कर देता तो यहाँ पे वो नहीं है फिलहाल अब हमने सॉल्व किसा करना है ऊपर वाला सीरीज के अंदर है नीचे वाला सीरीज के अंदर है सॉल्व कर लिया ऊपर वाला क्या बन जाएगा नाइन नीचे वाला बन जाएगा ट्वेल्व तो मैंने वो लिख लिया अब ये आपके पास पहली फिगर थी अब ये आपके पास दूसरी फिगर आ गई अब दूसरी फिगर को सॉल्व करना है अब ये क्या बन गया पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे one over R equivalent is equal to one over R one plus one over R two अब R one over R equivalent is equal to one over R one क्या है आर वन नाइन है आर टू क्या है प्लस ट्वेल्व अब इसका एल्सियम लेना है नाइन और ये ट्वेल्व इसको थ्री से कर लें थ्री थ्री ज़ार नाइन थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व थ्री वन जार थ्री फोर उसी तरह ये आ जाएगा फोर वन ज़ार फोर फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व और ट्वेल्व थ्री ज़ार थर्टी सिक्स या थ्री थ्री ज़ार नाइन नाइन फोर ज़ार थर्टी सिक्स तो ये थर्टी सिक्स इसका एल्सियम आ जाएगा तो one over R equivalent is equal to one sorry यहाँ पर पहले एल्सियम लिखना है तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को आपस में तो क्या आता है आंसर थर्टी सिक्स तो हम नीचे लिखेंगे थर्टी सिक्स अब देखें नाइन फोर ज़ार थर्टी सिक्स तो फोर ऊपर चला जाएगा प्लस ट्वेल्व थ्री ज़ार थर्टी सिक्स ट्वेल्व थ्री ज़ार थर्टी सिक्स तो थ्री ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा seven divide by thirty six तो अब हमने निकालना आर इक्वलेंट था तो आर इक्वलेंट ये इन्वर्स हो जाएगी पूरी value R equivalent becomes equal to thirty six by seven ये कितना बन गया थर्टी सिक्स बाई सेवन तो ये आ जाएगा फाइव पॉइंट वन सेवन इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी five point one zero seven five point one zero seven इस तरह की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये थर्टी फाइव होगा सेवन फाइव जार थर्टी फाइव टेन आ जाएगा तो सेवन वन ज़ार पॉइंट लगा के वो आपके पास आ गया फिर आगे ज़ीरो ऐड करके फिर सेवन लगाना पड़ेगा तो इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको यहाँ तक ही करते हैं फाइव पॉइंट वन तक तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी फाइव पॉइंट वन ओहम इसका आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट का तो आपने जिस तरह भी सॉल्व करना है ये कैलकुलेटर से करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी तो मैंने रफली किया तो ये आपके पास 5.1 ही बन रहा है आगे भी सॉल्व हो सकता है आगे फर्दर इसकी वैल्यूज़ आ सकती हैं पॉइंट के बाद तो ये आपके पास जो मैंने पहला आर्टिकल डिस्कस किया उसके अंदर यही है one over R equivalent seven by thirty six आ रहा था मैंने आर इक्वलेंट निकालना है तो इसकी रेशो इन्वर्ट कर दी थर्टी सिक्स बाई सेवन और सेवन फाइव या थर्टी फाइव होता तो ये फाइव लग गया टेन आ जाएगा फिर आगे आप इसको सॉल्व करने के सेवन वन सर सेवन होता तो आगे उसको सॉल्व कर लिया जाएगा <clears throat> ये आपके पास एक हो गया अब मैं वो रूल देखूंगा कि जहाँ पे ये बैलेंस ही ना हो सके वो वाली ड्रॉ कर लेते हैं फिगर कि वो बैलेंस ना हो तो फिर क्या केस कंसिडर किया जाएगा अगर हो गई बैलेंस तो फिर क्या केस कंसिडर किया गया अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही चेंज करनी है और कुछ नहीं है अब इसको टैन ही रखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ रहा है टेन ओम यहाँ पे आ रहा है इसको रख देते हैं फाइव ओम यहाँ पे आ रहा है ट्वेल्व ओम यहाँ पे आ रहा है फोर ओम अब आर इक्विवेलेंट निकालना है आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है पहला केस क्या करेंगे हम देखेंगे कि R one divided by R two equal है R three divide by R four के या इसी इक्वेन को चेंज कर लो जो आपने मर्जी एक इक्वेन यूज़ करती है R one divide by R three equal है R two divide by R four के उसी को चेंज करने इसको उधर ले जाए इसको इधर ले जाए अब इसको चेक चेक करते हैं जी आर वन टेन है आर टू फाइव है आर थ्री ट्वेल्व है आर फोर फोर है ये आ रहा है टू ये आ रहा है थ्री तो two is not equal to three यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये रूल यहाँ पे अप्लीकेबल हो सकते हैं टेन बाई ट्वेल्व और ये आर टू बाई फोर है ये five by four two five ज़ा टेन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व ये भी इक्वल नहीं आ रहा तो five by six is not equal to five by four इसको फर्दर करना है तो ये फाइव फाइव से कैंसिल हो जाएगा one by six is not equal to one by four तो दोनों केसेस के अंदर तो इक्वल आया ही नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो R five will never be ignored हम आर फाइव को इग्नोर ही नहीं कर सकते कभी भी आर फाइव को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि रेशो तो इक्वल ही नहीं आई तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है यही आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़रा ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल किस्म का है ये करवाया नहीं जाता हूँ मैं लेकिन मैं करवा रहा हूँ हो सकता है ये हो सकता आ जाए किसी के अंदर भी तो हाँ आपको पता होना चाहिए अब इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में करवाने जा रहा हूँ तो इसको अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैं इसको किस तरह सॉल्व करवाऊँगा मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ इस वजह से मैं ये फिगर थोड़ी सी रेस कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड आप अंडरस्टैंड कर सको कि वाकई कि ये किस तरह भी सॉल्व हो सकता है ये आपके पास हो गया अब देखें जी आर फाइव भी कंसिडर करना है हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते ट्राइंगल वाला मैं करवा चुका हूँ इसको अगर मैं एक ट्राइंगल कंसिडर करूँ तो आप खुद सोचे ये तो सीरीज में बन जाएंगे ये पैरेलल में आ जाएगा ठीक हो गया अब इसको सॉल्व करते हैं ये दो बन गए सीरीज़ के अंदर तो ये क्या बन जाएगा जी R one plus R three ये आर की मिनट है ये क्या हो जाएगा आर वन है टेन आर टू है आर थ्री है ट्वेल्व तो ये आ जाएगा ट्वेंटी टू ये आर की मिनट आ गया ट्वेंटी टू अब ये आपके पास इसका आया है आर फाइव भी है तो ये आ रहे हैं दोनों पैरेलल में ये हमने सॉल्व किया तो इसकी फिगर क्या बन जाएगी इसकी फिगर कुछ इस तरह बन जाएगी ये फिगर बन चुकी है ये आर क्यूलेंट निकल आया है ये आर फाइव है ये आर टू है ये आर फोर है तो ये फिगर ये बन चुकी है ट्वेंटी टू ये है ट्वेंटी टू ओहम ये आपके पास R equivalent twenty two ohm आ चुके हैं अब ये फिगर ये बन चुकी है अब ये दोनों क्या बन गए हैं पैरेलल के अंदर यानी ये और ये पैरेलल के अंदर है तो अब पैरेलल किसा निकालूंगा इनको वन आवर आर अब इस जो फिगर मैंने बनाई थी ये वाली इसको आर वन कह दूँ इसको आर टू इसको आर फाइव भी है क्योंकि ये उधर मैंशन है और ये आर टू है और ये आर फोर है ये R one plus one over R five ये आर वन यानी ये इक्विवेलेंट यानी इसको आर इक्विवेलेंट ही कह दें तो बेहतर है आर इक्विवेलेंट तो ये आर इक्विवेलेंट तो वन अवर आर इक्विवेलेंट यानी ये पहले वाला वो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल है ट्वेंटी टू ओम के one by twenty two plus R five किसके इक्वल है टेन के वन बाय टेन अब इसको सॉल्व करना है इसका एल्सियम लें टेन और twenty two two five are ten two eleven are twenty two five one eleven eleven या ऊपर आ eleven five are fifty five fifty five two से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एंड टेन दूसरा नहीं करना तो इसका फाइव टू ज़ार टेन और टेन इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन टेन से हंड्रेड और टेन इलेवन से 110 हो जाएगा तो 110 इसका एलसीएम आ रहा है कितना 110 one over R equivalent one over R equivalent twenty two इतनी मरतबा तो मल्टीप्लाई करूंगी ये बन जाएगा वन टेन देखें फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा twenty two five five two द टेन फाइव टू द टेन और ये वन तो ये फाइव से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी टू फाइव ज़ार वन टेन तो फाइव ऊपर आ जाएगा टेन इलेवन टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा यानी इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा सिक्सटीन बाई वन टेन तो इसको इन्वर्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा R equivalent is equal to one ten over sixteen ये फर्दर भी आप उसको तोड़ सकते हैं टू से डिवाइड करवा के किस तरह टू फाइव ज़ार टेन और टू फाइव ज़ार ten fifty five two eight ज़ार तो एट फिफ्टी वाई बाई एट आ सकता है तो ये इस तरह भी है और उसको फर्दर भी कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा सेवन पॉइंट समथिंग इसकी इस तरह की वैल्यू है सिक्स पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू बन रही होगी तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं further seven six point something इसकी वैल्यू बन रही है सिक्स पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी सेवन नहीं है अब यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर दिया ये आपके पास आर की इसका है अब फिगर क्या बन जाएगी जी फिगर आप क्या बन जाएगी ये भी आर की मिनट आ गया ये फिगर बन गई ये अगेन सेकेंड ट्राइंगल बन गई है ये आपके पास आ गया फिफ्टी फाइव बाई एट ये आर टू है यानी फाइव ओहम और ये आर फोर है यानी फोर ओहम यानी अब ये फिगर बन चुकी है ये पहली ये दूसरी और ये है तीसरी अब इस थर्ड को सॉल्व करना है बाकी सारी भूल जाए थर्ड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहली चीज़ ये है कि इन दोनों को हमने सीरीज़ के अंदर कंसिडर करना है सीरीज़ के अंदर कंसिडर करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी ट्राइंगल होगी उसकी जो बेस बनेगी वो आपके पास पैरल होगी बाकी दोनों आपके पास क्या होंगी सीरीज़ के अंदर तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आर इक्वलेंट मस्ट भी equal to five plus four is equal to nine ohm ये नाइन ओम आ गया अब देखो फिगर क्या बन जाएगी अब फिगर बन जाएगी इस तरह ये अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरह इस तरह नहीं बनानी तो जिस तरह मैं आपको पहले बनाता जा रहा हूँ इस तरह ये भी फिगर बना ले ये दोनों पैरेलल में ही है जो आपको प्यारी लग रही है वो बना लें आपकी अपनी मर्जी है मैंने इस तरह बना दिया तो ये आपके पास बन गई तो ये आपके पास 55 फाइव बाई एट था ये वाला अब ये निकाला कितना बना नाइन ओहम एक फिफ्टी फाइव बाई एट है एक नाइन ओहम है अब इसकी ये पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर आ गए अब पैरेलल कम्बिनेशन इसका सॉल्व करना पड़ेगा तो देख लें ये कितना मुश्किल है यानी एक स्टेप के अंदर ये हो ही नहीं रहा तो अब इसको सॉल्व करना है तो one over R equivalent is equal to one by ये fifty eight fifty five by eight है तो ये fifty five by eight plus one over nine करना पड़ेगा अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एट ऊपर चला जाएगा तो eight by fifty five plus one over nine तो ये वन आवर आर इक्वलेंट अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं ये आपके पास आ गया for the sake of convenience मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि ये आपके पास 55 नहीं है ये 56 है यानी आप इसको सॉल्व करने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि ये ईजिली सॉल्व हो जाए क्योंकि ये कैलकुलेटर से करोगे तो आपके पास ईजिली आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से करें तो इसका आंसर आ जाता है अदरवाइज़ इसका आंसर नहीं आएगा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर से कर देते हैं एट बाई फिफ्टी फाइव दूसरी फिफ्टी सिक्स वाला भी करवा देता हूँ एट बाई फिफ्टी फाइव होता है ज़ीरो पॉइंट आएगा वन फोर फाइव और वन बाई नाइन के लिए हम करेंगे इसको करना पड़ेगा zero point one one two कर दें one one one one one आएगा तो इसको zero point one one two इसको कंसिडर किया जाएगा ये वन बाई आर इक्विवेलेंट है अब आप इसको क्या करो इन दोनों को ऐड कर दो बेहतर यही है कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए ताकि आपके पास प्रॉब्लम ही ना हो तो हम करेंगे zero point one one two को ऐड करेंगे किसके अंदर zero point one four five के अंदर तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी वन आर आर की zero point two five six तो इसको अब उल्ट कर लें तो उल्ट करने से क्या मुराद है कि वन को ये आपके पास हो जाएगा one divided by two zero point two five six तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर काटने और ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा R equivalent is equal to one over zero point two five six तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा three point nine zero six ohm अब मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि एट बाई फिफ्टी फाइव आया उसको सॉल्व किया अब वन बाई नाइन आया उसको सॉल्व किया ये किस तरह एट बाई फिफ्टी फाइव किस तरह आया fifty five by eight eight ऊपर चला गया ये बन गया अब एट बाई फिफ्टी फाइव को कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व किया ये आंसर आया वन बाई नाइन को कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व किया ये आंसर आया अब ये आंसर आने के बाद इनको दोनों को सम किया तो ये आंसर बन गया अब क्योंकि ये वन बार आर इक्विवेलेंट था तो आर इक्विवेलेंट करने के लिए इसको वन से डिवाइड करवाना पड़ पड़ेगा तो इसको वन से डिवाइड करवाया तो ये आंसर आ जाएगा अगर आप कन्वीनियंस के लिए चाहते थे तो अगर कन्वीनियंस चाहते ये इसका आंसर है इसका आंसर क्या आ गया three point nine zero six three point nine zero six इसका आंसर है ओह अगर मैं कन्वीनियंस के लिए कहता कि क्योंकि उन्होंने आपको मुश्किल में नहीं डालना तो कन्वीनियंस के लिए मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिफ्टी सिक्स है one over R equivalent is equal to one over fifty six by eight plus one over nine ये क्या बन जाएगा eight by fifty six plus one over nine तो एट वन ज़ार एट और एट सेवन ज़ार फिफ्टी सिक्स ये आपके पास आता है इसका एल्शियम क्या आ जाएगा नाइन नाइन <clears throat> को ये आपके पास एक ये है नाइन वन ज़ार नाइन सेवन का सेवन और ये आपके पास ये आ जाएगा तो यानी सेवन सेवन ज़ार forty nine seven six seven seven ज़ार फोर्टी नाइन और सेवन एट ज़ार फिर आपके पास फिफ्टी सिक्स हो जाएगा और सेवन नाइन ज़ार सिक्सटी थ्री हो जाएगा सिक्सटी थ्री तो सिक्सटी थ्री इसका एल्सियम बन जाएगा ये है one by seven plus one by nine तो ये सिक्सटी थ्री बन जाएगा सेवन ये आपके पास आ जाएगा सेवन नाइन ज़ार सिक्सटी थ्री नाइन ऊपर चला गया नाइन सेवन ज़ार सिक्सटी थ्री सेवन इधर आ गया तो ये आपके पास कितना बन जाएगा sixteen divide by sixty three तो आर इक्वलेंट निकाल लें इसको उल्टा करके तो ये क्या बन जाएगा R equivalent is equal to sixty three by sixteen तो ये आपके पास आंसर है इसको फर्दर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं सिक्सटी थ्री बाई सिक्सटीन आ जाएगा तो ये हमने यहाँ तक न्यूमेरिकल कर लिया तो आगे आपके पास एक रह गया है वो है सर्कल का सर्कल का केस क्या है सर्कल के केस को हम डिस्कस कर लेते हैं जी सर्कल के केस के अंदर क्या आ सकता है ये आपको सारा क्लियर हो गया है नेक्स्ट हम सर्कल के अंदर इसको डिस्कस करते हैं जी सर्कल के अंदर इसको किस तरह डिस्कस किया जा सकता है सर्कल के अंदर इसको इसके क्या केस बनते हैं फॉर एग्जाम्पल एक वायर ये थी इसकी है ट्वेल्व ओम रेजिस्टेंस अब एक वायर की है resistance ten ohm twelve ohm sorry twelve ohm इसकी रेजिस्टेंस है अब मैंने इसको सर्कल के अंदर बैंड कर दिया अब जब मैं इसको सर्कल के अंदर बैंड करूंगा तो इसकी हालत क्या हो जाएगी ये फॉर्म हो जाएगी यानी सिक्स ओम ऊपर चला जाएगा सिक्स ओम नीचे आ जाएगा दोबारा सुन लें ट्वेल्व ओहम की वायर है जब भी आप इस तरह की एक वायर लो उसको सर्कल के अंदर बैंड कर दो उसकी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी सर्कल के अंदर ऊपर वाले पार्ट में भी हाफ है और नीचे वाले पार्ट में भी हाफ है तो उसकी रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि 12 ओम था 12 ओम को मैंने क्या किया सर्कल के अंदर बैंड किया सिक्स ऊपर रहेगी सिक्स नीचे रहेगी इसका मतलब ये हुआ कि सिक्स ऊपर है ये हो गया और सिक्स नीचे है यानी ये हो गया तो ये कौन सा कम्बिनेशन मान रहा है पैरल पैरेलल के अंदर अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो मैंने आपको एक केस बताया है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो हम क्या करते हैं फार्मूला कौन सा लगाते हैं R equivalent is equal to R by N R है सिक्स एन आपके पास क्या आएगा टू एक रेजिस्टेंस ये कि ये अब इसको कंसिडर करेंगे एक नहीं लगाएंगे दो ही लगाएंगे तो six divide by two three ohm तो इस केस के अंदर जो आर इक्वलेंट आएगा वो आएगा थ्री ओम तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा ये सेम वाला ही फार्मूला लगेगा क्योंकि वो आपके पास इक्वल पार्ट्स में हाफ हो जाएगा अगर यहाँ पे टेन होता ये फाइव फाइव हो जाने थे अगर यहाँ पे एट होता तो ये फोर फोर में डिवाइड हो जाने थे तो फोर बाय टू करो फाइव बाय टू करो तो ये आपके पास वही आंसर आएगा तो यहाँ पे सर्कल के अंदर याद रखिएगा यही फार्मूला लगेगा कि हमने इसको इसी के अंदर ही डिवाइड करवाना है तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपके पास फार्मूला बन सकता है अगर इस तरह वैल्यू ना दी गई हो अगर वो वैसे ही इसको कह दे कि ये आपके पास आर है ये इस तरीके से भी करवा सकता हूँ मैं अगर वो कहे कि ये आपके पास आर है इसको सर्कल के अंदर बैंड कर दिया गया तो अब आर इक्विवेलेंट निकालो तो आपने सर्कल के अंदर बैंड करवा देना है तो ये हो जाएगा आर बाय टू ये हो जाएगा आर बाय टू अब आप इसकी आर इक्विवेलेंट निकालो कैसे निकालोगे तो ये सवाल है ये दोनों पैरल में है तो हम करेंगे आर बाय एन आर आपके पास क्या है आर बाय टू दोनों की वैल्यू आर बाय टू और एन क्या कितने रेजिस्टेंस है दो ये दो तो ये आर बाय फोर आंसर आ जाएगा आर नीचे डिवाइड टू नीचे आके डिवाइड हो जाएगा दोबारा इसको देख लें कि अगर वो कहे कि आर रेजिस्टेंस है आपके पास और आपने उसको सर्कल के अंदर बैंड करवा दिया है तो ऊपर जाके भी हाफ हो जाएगी नीचे जाके भी हाफ हो जाएगी क्योंकि इसकी लेंथ टूट जाती है हाफ हो जाती है तो आर बाई टू ऊपर आर बाई टू नीचे तो ये दोनों कौन सा कम्बिनेशन बन जाएगा पैरेलल पैरेलल किस तरह के ऊपर ये ये ये केस बन जाएगा और नीचे ये ये कम्बिनेशन बन जाएगा तो आर बाई टू ये है और आर बाई टू तो जब दो पैरेलल के अंदर अटैच हो और उनकी वैल्यू सेम हो तो उसको आर बाई एन से करते हैं सॉल्व तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है आर की वैल्यू है आर बाई टू इस आर की वैल्यू क्या है आर बाई टू दोनों की आर बाई टू है तो आर बाई टू लिख दो और एन कितने दो रजिस्टर्स हैं एक ये और एक ये तो टू टू तो नीचे आ जाएगा आर बाय फोर हो जाएगा तीसरा भी इसको सॉल्व कर लिया तीसरा मैथड तीसरा मैं आपको उसका करवा देता हूँ ट्राइंगल का ताकि ट्राइंगल तो आपकी पक्की हो ना फॉर एग्जाम्पल वो कहे कि ये आर है ये आर है और ये आर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें अब आप सोचेंगे कि इसकी वैल्यू नहीं गिवन हम तरह सॉल्व करेंगे तो मैं बेसिकली आप इसको याद रखो कि पहले हमने ये सीरीज़ लेनी है जो दो तिरछी लाइनें होंगी इस तरह की जो लाइनें बनी हुई होंगी इस तरह हों या ये इस तरह की लाइनें हों तो दोनों सीरीज़ के अंदर होंगी तो पहले आपने किसका सॉल्व करना है कि R equivalent is equal to ये एन आर हो जाएगा सीरीज के अंदर दो वैल्यू सेम हो तो एन आर का फार्मूला एन कितने दो रजिस्टर्स हैं और आर लगा हुआ है आर का आर ही आ जाएगा ये आर ये इसकी वैल्यू है तो टू आर आ गया अब ये टू आर है तो अब इसकी फिगर क्या बन जाएगी ये टू आर ऊपर और नीचे क्या है नीचे आपके पास आर है तो ये आपके पास अब ये दोनों पैरेलल कम्बिनेशन है पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर इसको सॉल्व करने one over R equivalent is equal to one over two R plus one over R sorry one over two R plus one over R अब यहाँ पे इसका एल्सियम ले लें तो इसका एल्सियम किस क्या आएगा टू आर आएगा तो आप इसको सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे या इसको टू आर नहीं लिखना तो इसको टू आर लिख लो और आर भी लिख लो यानी दोनों लिख लो नीचे वैसे इसका जो आपके पास आएगा वो यही आएगा two R one over R equivalent तो ये टू आर टू आर से कैंसिल आर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे देखें आर आर से कैंसिल टू आर ऊपर चला जाएगा दोबारा देख रहे लेंगे इस टाइम मैंने डिफरेंट वे में करवाया है ये इसका इसके भी लिया जा सकता है इस तरह टू आर और आर पहले आर से डिवाइड करवा दूँ आर ये खत्म हो जाएगा ये वन और टू वन आर टू ये तो टू आर ये इसका एल्सियम बन रहा है तो टू आर से कर लें वो भी आपके पास हो जाएगा अगर उसका नहीं करना तो आप इसका करना पड़ेगा कि टू आर नीचे उतार लें और आर भी नीचे उतार लें टू आर टू आर से कैंसिल ये दूसरे वाला ऊपर चला जाएगा ये आर आर से कैंसिल दूसरे वाला ऊपर चला जाएगा तो वन ओवर आर इक्वलेंट किसकी इक्वल हो जाएगा three R divide by two R square ये आर आर से मल्टीप्लाई टू आर स्केयर बन जाएगा तो ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा तो अब ये क्या बन जाएगा one over R equivalent it would be equal to three by two R तो आर इक्विवेलेंट निकाल लें इक्वेन उल्ट कर दें इक्वेन उल्ट करेंगे तो R equivalent must be equal to two R by three तो आप ये याद रख लेना सिंपल यही है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी टू आर बाय थ्री कोई भी वैल्यू अगर वो दे यहाँ पे तो आप इसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो तो ये आपने याद रखना है टू आर बाय थ्री इसका फार्मूला बन जाएगा अगर ऊपर वाली दो वैल्यू वो सेम दे देता है और नीचे तीनों वैल्यू सेम दे देता है अगर ये दो वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ सेम दे देता है तो आर की जगह वो वैल्यू लगा दो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको सॉल्व किया है एक और मेरे जहन में आया वो करवा देता हूँ तो वो बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर वो कहता है कि ये आर वन है फाइव ओ होम ये आर टू है five ohm R three है फाइव ओ होम तो बजाय इसको टेन करने के फिर one by ten plus one by five वो उसको सॉल्व करने टेन नीचे आ जाएगा वन ऊपर चला गया टू ऊपर चला गया three by five three by ten आ जाएगा टेन बाई थ्री उसका सॉल्व करने की बड़ा टाइम लग जाएगा इसको सिंपली याद कर लेते हैं ना मैंने आपको निकाला कि कितना आया है अगर दूसरी अपने मैथड से निकालें तो टेन बाई थ्री आता है तो वही यही फार्मूला यूज़ करने किस तरह R equivalent is equal to two R की वैल्यू पुट कर दो तीनों फाइव हैं तो फाइव डिवाइड बाई थ्री देखो क्या बन रहा है टेन बाई थ्री तरह करोगे तो टेन बाई थ्री आ रहा है इस तरह भी करोगे तो टेन बाई थ्री वहाँ पर टाइम लग जाएगा यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा टू आर बाई थ्री से तो ये इस तरह अगर सेम तीनों की वैल्यू सेम हो तो टू आर बाई थ्री का फार्मूला लगा दें आर यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर तीनों सेम हो तो ये फाइव है तो फाइव लगा दें टेन है तो टेन लगा दें तीनों के अंदर अगर तीनों इलेवन है तो इलेवन लगा दें तो ये आपके पास three ten by three answer आ जाएगा थ्री बाई थ्री थ्री इसका आंसर आ जाएगा इसको होम तो ये इसकी ये इसका आर इक्वलेंट निकल आएगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि ईजी से ईजी वे के अंदर इसको सॉल्व किया जा सके ताकि कोई मुश्किल ना हो तो ये आपको यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व करवा दिया है इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम जो कैपेसिटर्स हैं उसके कम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे